I, I, I, can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing Got a taste for blood keeps bleeding from the words I spit So sharp, so freezing, so cold Behold, frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times times Cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough Cause climb Cause I'ma live life for the fight Yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't lie at night, I be in my feelings I'ma be fine, need time and I'll soon be winning I live life for the fight, yeah, I'm here to get it qui choisit le côté gauche. Va-t-il en profiter Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur. La tentative La parade spectaculaire Quelle classe C'était un arrêt extraordinaire Et ce corner à la rémoise. On est court. Oh, l'occasion À côté. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Oden Ça joue à gauche. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il accélère et il déborde. Peut-être une occasion pour son mine. Il est lancé sur l'aile. Il est bien placé. Jusqu'au bout le le se dérange largement. Tout seul, à cette distance, il doit prendre la calme. gagne donc les vestiaires avec ce petit coup d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu, mais pas de panique, il reste encore beaucoup de temps. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. Porto n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Davis. Voici chaud. Il cherche la profondeur. Mais il paraissait bien seul aussi. Le gardien loin devant. Foden, la relance. Quelle inspiration Porto qui tente de belles choses là. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Exact. Une très grande ouverture. si chaud. C'est joué long. Un peu de coaching, c'est bien. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Nathan. C'est jouer dans l'espace. Il va au duel. Le bon dribble. C'est bien fait ça. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite. Ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction.